Oi pessoal, eu sou a Beatriz. No vídeo de hoje eu vou tocar a Baquianinha número 1 de Paulinho Nogueira. Espero muito que vocês gostem e se você é novo aqui e gostar desse vídeo, por favor curta e se inscreva no canal.